разбежались как мухи, блин. Я к себе, короче, к вам бегу. Ноки. Ноки. Прямо Азербайджан, да, или? Что последний, не понял, нахрен ты, рехнутый подъезжать значит так хреново будет так, я короче поеду отликую пока ну тут не, не, не он один походу Человек не хватает. Да, стреляет что-то. поднимайте, бля, там, там много. Хорош ланшот, бля, как всегда, конечно же, ланшот будет. Да тут две команды пришло. это надоело уже. Какого? Третьего что походу? Чистку? Да, да, чистку ты что за учитель? Ну, блин, зачем я слушаю? Сколько их там много? Полка двое в ночь поднимаются. Спорю в ноги. Я не знаю, блядь, как это нибудь работает, блядь. Понимаю. с одного магазина. Почему не инвалид даже, если могу вообще играть? Надо будет. быть, Кайфовый коллаж, слушай, можешь себе вместо мифика его поставить? если я вам понял. Короче. Давай, я вот эти закрою. Как он тут? Потом здорово, я здесь. О, отмотался. Я закрою да? На последнем хп. Да ну, то же самое, я не знаю, вообще так долго убивал.